koyo ademe bengi iki tanpa riko pujane ati memberikan amanan sepi sampian riko ngatono masyo tawis nong jer merga kangen oh kari karoso ati ngarepaken Pake riko hang gawe iso ndemang kesekso kangen kari kena sepisan pian riko ngatono mas tawes nong jero impen kari kesekso satino tino rupan riko sing lere Safi Sa